nga tunaatera okumaliriza nate mbakulisayo nnyo ngenda kusooka okuyisaawo obubaka buno n'oluvannyuma tukomewo ne mukulutamala emirundi tuwunzike ah, mwalabye olunaku ku lwokutaano lwa sabbiiti ewedde ah, omwami ono ah, yali yawabira gavumenti ku ddagala lya kookolo wamu n'okujjanjaba sukaali ne kansa gavumenti yakkiriza okukolagana naye era omusango ne guvaayo mu kkooti kale nno buli muntu ali eyo ng'olina kansa olina sukaali bibumba byalwala mumutima gwalwala genda kubanga ebya government si byangu bayinza okukiriziganya naye eddagala nerifuluma mu myaka ng'etaano kati kyokka ate nga waliwo obujjanjabi obwetewaga obwamangu so kakati osobola okumukubirako n'ogenda n'ofuna obujjanjabi bino mbibakolera kubanga ndi muntu w'abantu ndi muweereza sibifunamu nembba njagala mu mugende muwonenakati mm. era bwotagenda mubadokita ngaabo eh. abesigika eh. talabya abakabuzi bwe bakoze eddagala abakabuzi ani agenda mu ddwaliro <laughs> bamukulemu naye ladde ngamba eh. nti naye nabawagete abasumulula emotoka nbatokola bo nga basokola emotokaagali <laughs> kuba ku ssimu noti musanvu noti emu kinana mu musanvu nsanvu mu emu kumi na mukaaga noti musanvu noti emu kinana mu musanvu nsanvu mu emu kumi na mukaaga ogenda ojjanjabibwe kansa ojjanjabibwa ebibumba ojjanjabibwa esukaali ekyo tukibagamba muwulire abatawulira mm, noti musanvu noti emu kinana mu musanvu nsanvu mu emu kumi na mukaaga ate ah, ekirala kyenjagala obategeeza nti no omuntu yenna ayagala okuteeka sente mu puroguramu yaffe eno ettaala waliyo kampuni zandyagadde ogiteekamu sente okugisponsalinga eh, neba nga esobola okutambula obulungi amazzi temugalaba wano ku mmeeza gandibadde gabiirawo kubanga niti tulina sponsa kati bwubanga oyagala okututeekamu sente puroguramu eno ebeerao ku lwomukaaga ate netugiddamu ne ku sande kuba ku simu noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda atano mu mwenda noti musanvu noti tano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda atano mu mwenda ojje tuteeseganye tulabe nga puroguramu eno ogiteekamu ensimbi akati bano be bakirabira property consultant batunda poloti ettaka n'amayumba ku luguudo lw'emityana nga basangibwa jjeza ku namirembe stage kakati osobola okubakubira ku namba noti musanvu noti emu nsanvu asatu mu ssatu kyenda mu munaana noti musanvu noti emu nsanvu asatu musatu kyenda munana abonno bo tubateekako n'omukono nti nno be bantu b'osobola okusanga n'ogula poloti n'amayumba nga tibiri munnakane kati mukulu tamale ngenda kusoma messagi zino mulundi gumu zonna nzimaleyo ono aga nti bannange tamale yegendereze bambi tukyamwagala nnyo atuyambe kuga mafiya nze mutatira fred ow'emuduuma mutatira ono ye pawulo wano enabweru naye mwebale kuweereza naye mukulu tamale yegendereza abasajja batemu mhm. ono ye akiiki agambye nti mukama weebale okutaasa tamale waffe gwe twagala ennyo ono n'agamba nti yesali enaakulabye wabula kiri uganda mukulu tamale wegendereze akati mukulu tamale abasajja bogere amanya naffe abantu ba bulijjo tusobole okubaboola kakati ono ono bamuyita frankfrankfranka mm. akuwadde Eh, ah, eh, eh, agambe nti nno mukulu tamale nti yesu yakuuma sitaani takuuma obagamba nti no ah, ono yeani nanyongawali kusako yaffe emengo naye akutumidde nyo naga ntino webale ah, byonna byonna bonna bakusabira kakati mukulu tamale emirundi tweyongere kugenda mu maaso ekikulu hmm. pologulamu nga zino kigundu oyo omugenzi hmm. yagenda nakola ekintu abasiramu tebakitegeera kigulu yakala tuli munsi yabakafiire nolwekyo bwetuba tukola bisinesi wemas acomodatethem kuba byebasinga obungi hmm. kigundu nga ayina ekifo ekyo kyali yakoze entebe hmm. nga nomwenge mwegulinaki loza pooko yetaalimu hmm. abasiramu nebamufumirira nyekati omusajja atunda aty omwenge kati watuliddwa sebaleti commercial and gon kati mwe amakampuni mangi abalokole n'abasiraamu hmm. agaali gazze okulanga ga mwenge bebalina sente hmm. kati aba mwenge onaabalanga ejja kubalanga banabai kakati mumwina okwawulanga ti ekanisa weeri but this radio n tv thes are commercial nabagamba nti byabula oyo mulaba hmm. byabula kanisa ya bungereza eyamukola okwongeramu abasajja amaanyies mane the church must move akulira ekanisa ya bungereza kati we cantebele teyasoma theology mm. no yagenda kolaki yagenda so wetufuna sponsor yenna jawagireprogram yaffenabasamu namwe mwawule tv naki nebirala nedinikumaaso neddiini yamwe kumaaso okujjako ekanisa manya nga ekintu kya kanisa nga gundi officially hmm. ekyo mukiteeke ku madiini kati etwali mu munno nkola mu lupapula lwa munno ekimu ku kyalusuula osbon yaleeta ekirango mhm. nga kyamwaka mulamba omulokole kereziya netugana okiteekamu nebalanga kondo mukereziya neegana nga tebalanga kondo nga bonagagawala okukamala yes yali libulo fe twagwa you must understand nti i separate this from this kakati njagala okwongera omukyalo oyo mubuulire mm. nti tebalina kyebatusomesa ogundi ono mutuluuza mm. abadde amanyibira yesimbye mm. nibamuwangule gundi nsiime sebutuulo sebutuulo omwana nawudde nti yakubye ah. wansiime sebutuulobamuwangulnaye ah, ah, eyayimiridde waatya ono gwe bagambanga nti mariyamu kakati gundi yamukubye aisa kabaana yamukubye mm, nze kyembagamba kiti kimu ebyo si bya ddiini mugerere kintu eki kimu ate nawo nti lwakirevula ndibakaluba mukasa mm. olweyambula enaale mubwati afuuka daalingi olwo nadda eh, abantulwakyayisa kabanda olweyambula enaale mubwati nafuuka omuntu bano bonna baminisa ekyabakubiza abantu babagamba obuganda abaganda babakubye nebabasanyawo ne mayiga tebamwagala bamuba nebamutte eh? mayiga bamuba nebamutte nti owekabaka emotoka emotoka zakabaka bezinywa mufuta nga nze nfuna sente zomuganda musomero mwemulowoza singa obwakabaka buno abaganda baali babwagala nnyo hmm. oba teyali bukubye bwali bunyunyunsi kiki ekyagala okukola nga obwakabaka buvuddewo abantu bonna bwe bayogera ku byobwakabaka mu kinana babigoba mayanja nkanji bwe yakola wakabiina teyafunayo namuntu ebyobwakabaka museveni yaze nabyo bwetaitakuwamayiga konvoi bwewamayiga konvoi kitegeeza atya n'abantu ate nga muntu wabantuyandibadde waffe yes ekitegeeza kati oyo mufu museveni bwemuwaudiamayiga nomuwa konvoi oyo mufu tekyalina ekyakunonyeza kubanga oyo katikkiro yandibadde mu bantu kabaka owebweru naye buli kaseera bubadi buli kaseera bubadi ye talwanira ku muganda n'omu sibano bokka mm. waliwo oyingirya sebanakitta bamugoba saida bumba bamugoba nikidumakubi eluwero luwero natanganga nenaduli omukubi waliwonrm bagikubye bubinyate muluwerowaliwo kyetuyita to be defeated and to lose an election president ye nalowooza nti abagenda omunonyeza akaluye kusasira abagenda omunonyeza akasuluye fulufiga natuma nomwanabukyamaani abuganda abaganda kambabuulire nagenda anasoma ebirango byabafu mulala nabawerekera abagenda okwogereza balala neyetika ekita kyomwenge era nti nabagamba nganga nkyali ku nbs nebagamba ti mwonoona abantu omusajja nga kasumba asoma amawulire ag'amaanyi temwyinza mutwala kukola traffic reporting olumbwe mukiseetumuleeterekolakitambula eh, oyo mumuleeta kusoma binene abeera usid ku biki toyinza kunte muze baliwo bajja munange amasuulinange mirundi nasigala ku binene yes zesikyakola butonotonoyinzagamba nti gwe bwikyamaani enjako ejagiwa ku baanabo enywako olumu abobaaeamuhazenali mulichit that level nti zekyalina betumako kwabo bonna abo ani gwotuma okwogereza nti akulembeddemunti kuba fulufika akumanya abantu eh, naye nomugamba nomuwaana buli kaseera maidota fulufika yaleseeki we must go back at the drawing board nayeoyo ah, omukazi oyo yenyini abasoga bakaby olwebikajja obadde oyogerakiomukazi abadde ayogeraeka ono mukazi gwe bobwaini yakulese totwogana totujejembera va ku baganda eh, wano baziriyo yagenda nayogera ekigambo ekyobusiro hmm. buli omu yonna amanya agamerera ku baganda buli agala okumera ebibuna amerera ku baganda ani yakubikubuuziza oli minisita wakigwe oli kigongo kikonga yali ogedde ku lwabugandanaye mukozi gwebajja ate bajja babatula omuganda kaso walugundi yabavumu ani erikaluganga nagamba hmm. nti eh, kondo yawona amasasi emirundi ena olugundi <laughs> majambere oba yabafumaki <laughs> teyaddukira wakabaka kwegayirira abaganda bamala gafuma obawulizeko ebikoyi naye yatuyisiza mubitategeera nkugambyenakola nebanadini gwe wenyini mukazi gwe gwolemeddwa you were in parliament by courtesy of bobby wine bobby wine had to go back to your constituency nga wetasenyini bwakaba bwakaba bwakaba lairo leka nimberobasiri yagenda nayogera ekigambo kyobusiru bwembanga hmm. muwogera hmm. nzamunotetribalist hmm. naye bwembanga muwogera muwogera nga ebyamagezi baziye yagamba bakuba baziye bamutuma mu lubiri nga bakubya abantu awonawona mundi ebaluddawa kakati nga babaleese kakati baziyo nagamba nti mwabaganda muli endogoyi endogoyi lwatajye kuba etambula mhm. omusajja ali musajja mugumu banna nawanika omukono namukasa balina kyembuuza abaganda tuli endogoyi nti pawulo muwanga minisita defense endogoyi mhm. amatama ntengo miriam kobata endogoyi nga amatema ntongo kale mhm. nali nsubuka ndogoyi mulumba ndogoyi wabasiramu owenamirembe misairi kabuma ndogoyi teyakola apologi yakola apolo yes bwoba tolina kintu kyomanyi ayina ekimutujja that woman is guilty conscious because she came back to parliament through no the uh, influence and the power of no you are failed if museveni needs to change minister this woman should be changed tasobola netwaka yabala dc oba yasomesanga primary i don't know onaina kantu kaleses kategedde nti mr tamari mirundi are you aware that bobby tumukunde si ia and others are grouping for a bigger comeback that bobby's no, home we basula ne bipapula bakola nache eh. nenze mbagamba ti bobby wayne what will about president ya kwali bintu bobby wayne ali mukisera kizibu nyi mm ngo inambide mhm kuba kati dp afa yes kati inambide mm uina mbuga mm uina nambozi mm uina batandikidoku mwagula ko kulukwa tubamwagudeko bamuwabuddeabajja bafuga nga taliyo mupalamentekisoboka <laughs> agenda bafuga talina bwabafuga mhm. zenagee nti bobi wine alinga omusajja avuga emotoka ya boxbod naye ngaebirimutabimanyi nate kati bobi wine problemu gyalina nti abantu bano bamweripyeko bo ne eh, bakivinga naye fe tekitufaako naye teyakivinze ti president museveni must understand nti gavumenti yebagizanyiddemu naye nekyokubiri ministry yeeducation toyinza gizanyiramu omusajja nga miyingo nono omukazi banange banange maama kajanja mm. maama kajanja abantu omanyikye bategeeza nti <laughs> abantu nebategeeraabantu nebategeera nti tulina okuweebwa lediyo mm. ne tivi za museveni okumanya bajoze museveni ngaomuseveni weyalitegeredde fe tuita open indicators mm. museveni yatongoza egali yalabyekagivuga mukyalo mukyalo gyebuli nebufu waliwagivuga bubi omanyi nti abantu babadde babaga nti akakowe kali akamuseveni tomwogerako Eh, kimanyekyo newuunya era nze munjagalanga nnyo nga bano abaana bebanjagala the way they responded okujja okunnunula nategedde mu gavumenti nkyali muganzi lwakookyo hmm. bamubuuza egomba nti onoonya kalulu ka mukazi wo waggulu tuteekeyoani mhm. n'abagamba ebyowaggulu byammwe nze nkimye kalulu ka mukazi wange naye nga balwakookyo bebakoze sente empitirivu what if you were like we who have been humiliated you close my programs here and there museveni naye nti ekiseera yeteeketeeka agende kubanga abavubuka bano tebamulabako ng'alwana abavubuka bakuze ate ekisanji ekijja bakajja kuba beeyongedde ng'abakadde bagenze olooza teyandi bade kirungi ne pulezidenti neyeteekateeka yeetaaga minisita wa kampala mm. ategeera nti eno si capital city kampala ezino ti capital city mm. kampala baziikamu abempologomabempologoma balinamu ebnabemamba yes mm. kakati omuntu gwolina afuga kampala alina okukitegeera nti kampala si capital city mm -mm kampala enzukanya ya kampala yanjawulo nti simanyi kampala tumufuula osolite ngaafugibwa pulezidenti eh, eh, buli kibuga kyonna ekiganya okulakulana kufugibwa pulezidenti address the real issue eh, wano omusajja kaloli zaali mukibuga muno mm. kaloli kitegeeza bivundu omusajja wanabugabo bwebapudiirwe kasa bamukiriza okukola okuyola ebisese mwebiri mukampalanebinyira ah, ah, mwana wat ati bibeerawo bitya sikavenja kalolirira sikavenja erya bivundu naye notigomya abantu notigomya abatembeyi notigomya ababodaboda notugira obukozi buno bwojja ekibuga buno obukazi obuva ekibuga krc kakansala nekaja kabeera kaminisa kakampala kuba kalimu abaketeddemu nebaleeta bumayambala nebwasama kati mayambala aliruddaho mayambala aliruddaho talina nompiira gwa motoka nebagoba taxi yona nebajijjawo emipiira okimanyi nti emipiira gina monopole eh. emipiira gina monopole ani agireeta mandera eh, yekka ekitunda tewali mulala yena ah, ah. agireeta nze twalina amakampuni makumi aga ah, nga tuleeta amanda mu uganda bukenya yagenda nagenda nomusajja bamwita kabonero hmm. kabonero tubuuzaga hmm. nagendayo nemugaa nemugaa tinaga nti aa gugula kunze nga nze ndeeta nemugaa kale katulabe agayina tegatunda kakatiobuzangaonoomusajja ono omuvubuka gwebakubye eyadda mukyabukenya hmm. museveni amukwata amukuba ekabangali amuyingiza centenary bank ewobulenzi galabuzi e hmm. amubuuzenga nti ono wamuwa sente emeka gwoga nti wamuwa emiliyoni kikumi tebaliyo ayole galabuzi ayite abeerwiramu beku kukabangaliyabaddewakanyikokerwbayingiza abantu mu centenary banka egindi sikubagulyawo akawunti mm. ajjayo kutya gobanja meka miliyoni bibiri sasaini nga wano bamuwa kumi nabelwamata nebamalawo emyaka ebiri nga tebalina babayambimuseveni akwata egalabu zamukubeka bangali ayite abeeruweero bonna bonna bonna sente zeyamuwa kkkkyambaakubuulire ah, mm. museveni tayina kyakkola mm. hisgontolitayahia ekitegeeza if he is going to retire here he must have egundi security kyovalaba nze nkugaa nti bamemba ba first family balina okwekwatiramu tisodo akolebwa ofiisi mu kibuga mwafunya information gyatwalira muganda we nga tagibulookinza ategeere nti kino kikwata ku famire yaffe gavumenti ya museveni nga yavuddeko famire yabwe gijokubonaonogondi mwehosakola bintu ebyo omukoyo asinga okutawanya abantu <laughs> Eh, abaganda bangu nyo hmm. abaganda tebagala bifo byagavumenti abaganda balekera ekonomi yabwebatambuze ebintu ebyo omuganda tayagala kumuwa sentenga tumaliriza nrm tegende ne president museveni mu 2fve ah, ah, years hmm. eh, si politics mwangu nnyo ekisooka wati afe tudusi bano banamugambo byeboogera hmm. no gate lyobaganda the question is not mengo mm. esonote gundi oyoluwanga naye yenyini ayina liberiyoni mukyakiye yatuuka nobaga nti mmwe babisopu apatava mu kampala mukima kyene ewange mhm. nina ekintu kyenasevinga krizi yanaku ezo ekyantagala ebiwero hmm? nga nakyowa kipanze nebaga ndi mukatuli kinjapakubamba malewo kati ntaga lyasoose mhm. nabagambye nti muka akibisopo kazimba bwatakkakkaneku ekkanisa jja gisuula singa mukantagale yagenda wa mukaluwalira tebyalifulumye era bwekiri era nze nabuuza kyakyeremu etyo okukuuma ekintu kino nga kyakyama nkugambye nze mmanyi mu kanisa ayina abakazi babiri mmanyi mwekereziya who was forced to seek a retirement eh, nga, nga kino kyakoze bubi kyakoze bubi kyaki ovu uganda yalemereddwa era yeswaziza nnyoimba ye yali mugradwet ngaalowooza ngaomukazi owa bulijjo no mukazi munno wajja nagamba ekigambo ate gwe tekikola think about the charge yes. nze omukyala yajja nagamba nti omusajja mugundi eh, ba ate yalina minisita tiyazadde omwana mumuwala waffe nemugaa nti oyagala kinti kulaba musevenimugaa yowa stupid famire yamuje yononanaliwasewam obusungu bukukutte oyagala kwonona balobati remembe about your family kakati kankubuulire mirako ya haja alagidde sebagala tagenze nayo kakati sebagala yagudde namukuba sempala oyo omuwala yava ndeji najja enansana gyeyava omuwala mwesitaana oyo nabiri hmm. naye kakati bwabadde alayiringira ku famiry yabasebagala tegudde egudde naye nga sebagala yakola ekintu kimu kuzanya nasoma saasoma naavaawo ŋenze kuba tdng gisuddenagendaconference yenalimu nayogererayo olusungu olufu aiwasaspy aiwasaspy famiry alizagisi bafrancis walugembe famiry zaabwe bazitta waliwo famiry zitegegerwako batalingaya kyobula nti nzembaomwana owange tasobola kuva muki munuuru alina okubeerayo nebba obwenge bwakijjawo wy saagala kuyingiza kisirani mu famiry kigaa nti abo tebamalaako bakyukakyuka abo bakyukakyuka njagala aga nti oyo mutani wa mirundi oyo mirundi yali tamenyawo kigambo like my father ne mukyalawo wa dp tavaawo tava bamukube kati bali mukwambula erambula erambulanaye ekintu kyasinza okunyiiza ekyasinza okunyiiza ku kazimba bo balowooza nti ntagali yeyaswadde nekyakyovugalaakatibulkazimba ne bwayimira ku kituo ti eh. bagamba bebamuatekazimba ye kyakyemukabirira eno kyaki gye bakuba eyagondi bakuba mugezi twaliguza abasajja ekiro ne bagikuba ne bagijjawo kyaki omunda ebekabirira kazimba kuba bagamba nti ekanisa yo tekirina mu interest luwalira yabadde atoba eh. kale omulungi omulabi wa ekigtv kakati abo nabo bali mu sikando zaabwe balwana na sikando zaabwe nekereri eina sikando zaayo nti banaabekibuli emotoka zabatuulira noga nti ate baganye okulonda nga baba bainfulwensinga <laughs> <laughs> abalaka batuvume eh. ye mbayo totwereegamu eh, eh. mbayo tujjaku ngaabaganda odduke mm. if you think that we are fools no no but you go back to school and study political science and assess the factors ogamba baganda nti bali tribalistic mugishe yawanguddeomuwalamalendwaki ah, ah, eh, eh, luli bwe babadde bayitamukalwanga ah, eh, kalangwa badalesi nemuwala wenegindilwaki atiatime kalebwetutyobwetutambuddeonakuolwaleeronyongedde okubategeeza nti abagala okuteeka sente mu purogulaamu yaffe eno uh, etaala mukube ku simunoti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinana mu mwenda ataano mu mwenda noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinana mu mwenda ataano mu mwenda purogulaamu yaffe naffe tubeeneko n'amazzi getunywako wano ate n'okutambuza tv yaffe mbagaliza ekiseera ekirungi purogulaamu eno tugenda kugiddamu olunaku olw'enkya ku saawa zigenda kubeera satu paka ku nnya mubeere bulungi mweraba